ठेगाना भनिदिनुहोस् नमस्ते मेरो नाम रविन श्रेष्ठ यो चाहिँ पनौती नगरपालिका आठ हजुर अनि यो व्यावसायिक गुरुवा खेतीमा चाहिँ म लागेको सात वर्ष भयो यो यहाँको अहिले देखिरहनु भएको टमाटर चाहिँ यो हामीले यो असारमा लगाएको असारमा लगाएको साउनमा लगाएको त्यो चाहिँ हामीले यहाँ दुई ल दुई सिफ्ट गरेका थियौँ पहिलो सिफ्टमा सघाएर सके मैमा थियो मैमा सकाएर चाहिँ पछि ट्रायलको बेसमा हामीले सृजना लगाएका थियौँ यो चाहिँ के हो त अहिलेको यो चाहिँ रेजिस्ट्रेसन हो पहिला मईमा निस्किसक्यो मईमा असारमा सक्यो असारमा सकिएर अनि त्यसको सबै उ गरेर अनि यो रेजिस्ट्रेसन कहिले रोपेको चाहिँ असारमा सकियो फागुनमा रोपेको थियो हामीले सर ए त्यो सामान्य कस्तो प्राइस कस्तो रह्यो त्यसको बजार हो फागुन त्यो त्यसमा चाहिँ महिमाको त्यो पहिलो लटको प्राइस चाहिँ हाम्रो सेभेन टु एट हन्ड्रेडमा रहेको थियो त्यतिखेर चाहिँ पर क्यारेट पर क्यारेट त्यति थियो सेभेन टु एट हन्ड्रेड भनेको कस्तो चालिस पचास पर्छ किलोको लगभग लगभग पैँतालिस सेभेन टु एट भने चाहिँ थर्टी थर्टी नाइन त्यस्तै थर्टी फाइभ टु फोर्टी पर्छ थर्टी फाइभ टु फोर्टीमा गयो अनि यो असारमा लाउनुभयो भन्नुभयो हजुर यो कहिलेदेखि प्रोडक्सन स्टार्ट भयो यो प्रोडक्सन चाहिँ असोजबाट सुरु भयो सर अहिलेसम्म कति लट बेच्नुभयो यहाँ यहाँ तिन चार लट मात्रै बेच्यो धेरै छैन अब यो रहन्छ पछिसम्म रहँदैन रहँदैन कहिले निकालिन्छ हाम्रो टुसारो पर्छ टुसारो पाउने साथ गोट आफै मर्छ है ए अनि कहिले चाहिँ यो निकालिन्छ अब यसको एक महिनापछि अब मङ्सिरको आधा आधीमा निकालिन्छ अहिले कसरी भयो भाउ यसको खास अहिले चाहिँ यसको भाउ चाहिँ हाम्रो बजारमा चाहिँ अठार सयदेखि दुई हजारसम्म पाइरहेको छ सर हामीले सुरुको लटमा कसरी पऱ्यो सुरुको लटमा जस्तै बाह्र चौध सय बाह्र सयदेखि चौध सयमा परेको अहिले पछिल्लो समय बढ्दै आएको अहिले अलिक बढिरहेको छ अनि कतिमा गर्नुभएको छ कति वर्षदेखि गर्नुभएको छ यो टमाटर चाहिँ मैले पन्ध्र रुपियाँमा गरिरहेको छु नब्बेवटा जति टनेलहरू छन् अनि सात वर्ष भयो सर यो टनेल खेतीमा चाहिँ म काम गरिरहेको कन्टिन्यू गरेर तपाईँको ब्याकग्राउन्ड चाहिँ एग्रिकल्चर हो कि के विषय पढ्नु मैले मास्टर मास्टर्स गरेको छु बिबिएस म्यानेजमेन्टमा म्यानेजमेन्टमा म्यानेजमेन्ट पढ्नु हजुर अनि यो सात वर्ष भने निकै तपाईँलाई धेरै अनुभव भयो होइन हजुर हजुर यो टमाटर खेती चाहिँ सामान्य एउटा सानो चारजना पाँचजनाको परिवार पाल्नको लागि चाहिँ कतिमा गऱ्यो भने चाहिँ फाइदा हुने रहेछ कति जतिमा गऱ्यो अब एक दुई रोपनीमा चाहिँ उयो जीविकोपार्जन मात्रै हुन्छ अनि व्यवसायिक गर्ने हो भने पाँच रोपनीबाट माथि नै चाहिन्छ सर पाँच रोपनीमा गरियो सामान्य भाउ भनौँ न सात आठ सयकै हिसाब राखौँ ठुलो नगरौँ है क्यारेटको सात आठ सय भनेको चालिस रुपियाँ केजीमा बेच्न सकियो भने वार्षिक कति जति आय गर्न सकिन्छ पाँच रोपनी वार्षिक लगभग लगभग दुई लाखदेखि तिन लाखसम्म बच्छ सर बच्छ खर्च घटाएर खर्च घटाएर हजुर हजुर तपाईँको यो पन्ध्र रोपनीमा चाहिँ वार्षिक सरदर कस्तो भएको छ ओभरअल सेल्स चाहिँ अहिलेसम्म हेर्दाखेरि सरसरी हेर्दै बाह्रदेखि पन्ध्रसम्म चाहिँ भएको छ कुनै समय भएको छ कुनै समय भएको छैन अनि अब यसको सेभिङ हेर्नुहुन्छ भने सेभेन टु एट यस्तै भए भयो सात आठ लाख वर्षको हुन्छ अनि यसमा यसको चाहिँ खास गरिकन यसमा रोग लाग्ने त्यसको च्यालेन्जहरू के के खालको छ यो मल बिउ जग्गाको अभाइलेबिलिटी सबै भन्नु त यो च्यालेन्ज भन्दा नि यहाँ हाम्रो यतातिर जग्गा चाहिँ जति नै पाइन्छ पाइरहेको छ अहिलेसम्म बाहिरको मान्छेहरू आएर यस्तो व्यावसायिक रूपमा गर्नेहरू अहिलेसम्म आएको छैनन् धेरै छैनन् छ छैनन् अब यो यसको यो सृजना जातको गोलबाट लगाउँदाखेरि चाहिँ के छ भने यसमा रोग यो वर्ष पछि यही एउटा एउटै क्रप भएकोले चाहिँ यसमा चाहिँ च्यालेन्जेसहरू धेरै छ जस्तै नुमाटोट्सहरू भयो अनि यो ब्याक्टेरिया विल्थहरू भयो यिनीहरू आउने समस्याहरू चाहिँ धेरै नै छन् अनि यसको रोकथामको लागि चाहिँ हामीले माटो उपचार गर्ने गर्नु चाहिँ धेरै जरुरी छ के गर्नुहुन्छ त्यसमा चाहिँ माटो उपचारमा चाहिँ हामी एउटा जैविक विष जैविक छ इएम भने अनि एउटा ट्राइकोटरमा छ अनि एउटा सुडोमोनास छ हामी तिन त्यसलाई चाहिँ तिनवटालाई चाहिँ कन्टिन्युस सात चौध पच्चिस पैँतालिस साठीमा चाहिँ रेगुलर चाहिँ युज गरेर हुन्छ दिनमा हजुर हजुर सात चौध पैँतालिस पच्चिस सात सात पन्ध्र पच्चिस पैँतालिस अनि त्यसको ब्रेकअप ब्रेकअप गरेर हल्का ब्रेकअप गरेर पछि फेरि त्यही त्यही रेसियोमा चाहिँ फेरि युज गरेर हुन्छ अनि प्राविधिक सेवा टेवाको चाहिँ कस्तो छ प्राविधिक प्राविधिक रूपमा चाहिँ हामी भक्तपुरमा हाम्रो शिव सर शिव एन्डोजी हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ महिनामा दुईचोटि आउनुहुन्छ र उहाँको उहाँको सरसल्लाहमा चाहिँ हामी यो सिजनाको मतलब यो गोटमा खेतीलाई चाहिँ मूर्त रूप दिइरहेको हुन्छ कस्तो छ उहाँलाई बोलाउँदाखेरि कति पैसा तिर्नुपर्ने के छ अहिलेसम्म त हामीले तिरेर पैसा दिनु परेको चाहिँ छैन उहाँले कसरी सस्टेन हुनुहुन्छ उहाँ आफू चाहिँ उहाँ उहाँ पहिला त एडी केयरमा काम गर्नुहुन्थ्यो अनि हामी जस्तै किसानहरूलाई किसानहरूको मर्का बुझिदिनुहुन्छ अनि भनेको बेलामा चाहिँ के छ समस्या त्यो चाहिँ हेरेर समाधानको लागि चाहिँ हामीलाई जानकारी गराउनुहुन्छ एडी केयरले चाहिँ उहाँलाई पैसा दिन्छ अनि एडी केयरमा काम गर्ने एउटा कम्पनीमा काम गर्नुहुन्थ्यो अनि पहिला अरे अहिले चाहिँ अहिले चाहिँ आफ्नै काममा हुन्छ उहाँ प्लान गर्नुहुन्छ त्यो ठुल्ठुलो फर्माहरू चाहिँ उहाँ चाहिँ गएर चाहिँ प्लान गरिदिने काम गर्नुहुन्छ ए त्यो फर्म कस्तो बनाउने भनेर मतलब क्यालेन्डर बनाउनुहुन्छ क्रप क्रप क्यालेन्डर बनाउने कि मतलब कति कतिखेर रोप्ने कहिले के हाल्ने त्यस्तो मलचलको सबैको चाहिँ उहाँले क्यालेन्डर बनाइदिनुहुन्छ त्यो अनुसारमा चाहिँ काम गर्नु अहिले तपाईँको पार्टनर पनि छ कि तपाईँ एक्लै म चाहिँ अहिले यहाँ सिङ्गल छु अहिले हामी एक्लै एक्लै काम गरौँ लगानी चाहिँ कसरी जुटाउनु भयो लगानी सुरुको वर्षमा हामीले यस्तो एकैचोटि हामीले धेरै लोगो गरिरहेको थिएनौँ पहिला चाहिँ हामीले पाँच रुपनीमा गरेर पा पाँच रुपनीमा तिनजना गरेका थियौँ पहिला चाहिँ पछि चाहिँ अब त्यो पार्टनरसिप चाहिँ छुटेर छुट्यो अनि त्यसपछि चाहिँ अरू साथी पनि काममै छन् सेसमा छन् गरिरहनु भएको छ सुरुमा जस्तो पाँच रोपनीमा तिनजनाले गर्नुभयो नि कति लगानी गर्नु पर्यो डेढ लाख अनि त्यसैबाट कमाउँदै कमाउँदै पन्ध्र लाखको के अरे पन्ध्र रोपनी बनाउनु भएको यस यसबाट राम्रै छ यसरी गऱ्यो भने गर्न सकिन्छ कमाइ हुन्छ यसबाट एकदम Thank you.